Добрый день, меня зовут Сергей Гвоздев. Я учредитель компании «Необходимое и достаточно» и тьютер Эдинбургской бизнес-школы. Я занимаюсь вопросами операционного и проектного менеджмента. Современная ситуация в бизнесе подталкивает команды менеджеров заниматься разработкой креативных стратегий. Однако только единицы из них доходят до внедрения и получения ожидаемого результата. Нам всем интересно понять, что является типичными блокираторами в реализации креативных стратегий. Кандидатом на первое место среди таких блокираторов от внедрения новых идей являются священные коровы во внутренних процессах компании. Это правила, политики, процедуры, это системы оплаты, которые мы создаем в наших компаниях, совершенствуем, развиваем. Мы в начале программы делаем предположение, что, возможно, те правила, процедуры, в которых мы абсолютно уверены, возможно, и являются причиной, почему мы не можем реализовать новую стратегию. Менеджеры компаний, которые работают над разработкой креативных стратегий, не имеют ничего против реализации инноваций, но при этом они стараются сохранить все то, что было наработано в усилении предыдущих стратегий. Правила, процедуры, которые позволяли добиваться результатов предыдущей действительности. Для того, чтобы реализовывать новые стратегии, им придется Часть из политики процедур остановить, часть из них нужно будет ослабить, некоторые надо будет добавить и некоторые усилить. Вопрос для каждого из нас, что является самой большой священной коровой в нашей компании, что является главным препятствием для реализации наших креативных стратегий. Я жду, что вы придете на наши программы, и мы вместе будем заниматься этим интересным анализом.